¿cuál es la anestesia, doctor? La técnica anestésica para terigión es eh, local con aplicación de gotitas en la conjuntiva ocular. Suficiente con eso.